Vi satte nya träden gubben. Ja. Nu vänta. Här vet jag inte riktigt gubben. Vi måste ta ner. Ammo, Ammo, kom här. Ammo, kom här. <laughs> har bråttom. var det vatten där? Ja, det var det. Och lera var det också. Och nu blev det ännu finare Link. duktig. Plankan. Nej, plankan. Vad jobbigt. Ja, det blir rätt många kilometer idag då. Se. linkan. Någon som har lagt ett trappsteg också. på bocken. Nej.